Inawezekana umewahi kupata ishara ya jicho kucheza na kiganja cha mkono kuwasha, alafu imani yako ikakwambia hapa kuna mtu anakusema ama unaenda kupata hela. Na wengine huwa wanaandika kabisa kwenye kiganja cha mkono milioni moja, elfu tano, elfu kumi na kadhalika. Ni kweli umewahi kupata fedha ama kujua kwamba ni kweli kuna mtu alikuwa anakusema baada ya wewe kupata hali hiyo? Leo kupitia Daktari Kiganjani, Dkt Ayubu Msalilwa anatoa ufafanuzi wa kisayansi juu ya hali hizi ambazo huwa zinatokea kwenye kwenye mwili wa binadamu. Inapokuwa inatokea mzunguko wa damu, eidha sehemu ya jicho au sehemu ya kiganja cha mkono umezuiwa, na hivyo ukashindwa kwenda vizuri katika ile sehemu ya ngozi ya kiganja au kwenye haya maeneo yanayozunguka kope, huwa yanaweza yakasababisha damu ikashindwa kufika kwa wingi, na mwisho wa siku jicho likashindwa kufunga mara kwa mara. Unajua jicho limekuwa linafunga na kufungua kila muda kuweza kusaidia kuongeza unyevu kwenye jicho, kusaidia kuweza kuona, kusambaza majimaji, kuondoa wadudu na kadhalika. Sasa kile kitendo cha kufanya hivyo inamaanisha msuli wa kope unafanya kazi mara zote, na hivyo inapotokea kwamba damu haijaenda ya kutosha, basi ule msuli wa kope unaweza kuanza kucheza cheza kama njia ya kuweza kuvuta damu ambayo inazunguka kwa haraka na kuweza kumfanya mtu akaweza kuona vizuri. Vivyo hivyo na kwenye mkono, damu itakwenda kusambaa kwa wingi hapo na kuweza kumfanya mtu aweze kuendelea kuishi vizuri na zile seli ambazo zipo kwenye kiganja ziendelee kuishi vizuri. Kwa hivyo haina uhusiano wote kitaalamu na mtu kuwa atapata pesa au mtu labda kuna jicho linamchezacheza basi anasema kuna mtu anamsema au anamwongelea. Na mara nyingi inapotokea hali hizi, utakuta mtu anafikisha sana jicho ama anasugua sana kiganja cha mkono wake kwenye jiwe, ukuta, kwenye mti na kadhalika. Kwa kufanya hivi, kuna athari zozote anazozipata? Ikitokea hali kama hiyo, inawezekana mtu anaweza kawa na allergy fulani ambayo ipo kwenye macho yake, inaweza ikawa ni ya kurithi au ni ya kutokana na mazingira, kutokana na pollen, vumbi, wadudu au maambukizi mbalimbali ya magonjwa, inaweza kasababisha mtu akafikicha sana jicho lake. Hivyo kitu cha msingi hapa ni kwamba sio vizuri kufikicha sana jicho kama hivyo. Inapokuwa inatokea kwamba mtu ana aleji kama hiyo au jicho lake linakuwa linamuwasha sana, nachoshauri ni kunawa kwa maji ambayo yana ubaridi, maji safi ambayo yana ubaridi. Unaweka macho kwenye hayo maji au unachukua maji kwenye kiganja cha mkono na kuweka kwenye jicho kwa muda fulani, basi ile hali ya aleji itaondoka. Na kwa wale ambao wanawashwa viganja sana na wanajikuta wanavikuna sana hivyo viganja, na wengine mpaka wanataka kusugua chini kwenye sakafu au kwenye mbao fulani, hatushauri wafanye hivyo. Inapotokea una hali kama hiyo, ni vizuri ukafika hospitali mapema, utasaidiwa, utapata matibabu ambayo yatakuwezesha wewe kuweza kupunguza mwasho na mwisho wa siku kuangalia tatizo ili kusudi uweze kukaa vizuri. Lakini pia tupatie comment hapo, tuandikie, je, wewe katika asili yako mtu jicho likimchezacheza au mkono ukimwasha huwa mnasema kitu gani kinamtokea? Asante sana kwa kufuatilia Daktari Kiganjani. Ikiwa una swali, ushauri ama comments, tuandikie hapa pa kupitia Daktari Kiganjani chaneli yetu ya YouTube, lakini pia kwenye mitandao mbalimbali mbali kijamii Instagram, TikTok pamoja na Facebook. Tunafahamika kwa jina moja la daktari underscore kiganjani.